Ayúdame si me quieres bien Porque ya estoy harto de buscarte En el Insta tengo tus mensajes Mami no puedo contestarte Y, y yo siento que Pronto te voy a hartar, Es que soy tan ilusionado si puedo llamarte Me causa mal escucharte Porque sé que tú no estás Quiero verte regresar